एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि लिब्रा ऑफिस में पूछा जाता है उसको देख लेते हैं एक बार तो ये लिब्रा ऑफिस कैल्क का क्वेश्चन है और यहाँ पे कैल्क मैंने ओपन कर रखा है अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है देखिए क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर देता है टेन इंटू ट्वेंटी अपॉन एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ और यहाँ पे दे देगा लाइक फोर इंटू एट कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है और पूछता है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा तो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं तो वो क्या करते हैं सीधा सीधा दस में बीस का गुड़ा करेंगे चार में आठ का गुड़ा करेंगे तो दस में बीस का गुड़ा करेंगे तो दो सौ हो जाएगा और चार में आठ का गुड़ा बत्तीस तो ऑप्शन में दिखाई भी नहीं देता है कहते हैं सबकी नन ना फेवे एगो निचवा ऑप्शन दिया होता है तो उसी पर टिक कर देते हैं सब कहते हैं सबकी हो गया एकदम सही करके आए हैं घर जाते हैं सब रिजल्ट आता है तो फेल हो जाते हैं सब कहते हैं सब सर जी पढ़ाई में नहीं किए तो पढ़ोगे तब ना पढ़ाएंगे देखिए ध्यान से देखिए इस पे लागू होता है काको पहले काटिए ता पीछे दो भाग गुणा करो धन जोड़ दो ऋण को दियो घटाए ये बचपन में शायद आपने पढ़ा होगा अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट रहे होंगे तो आपको ये पढ़ाया गया होगा या फिर अगर जो सीबीएसई e वाले हैं तो वो बोर्ड मास पढ़े होंगे तो इसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा देखिए क्या होगा इसका आंसर आएगा 400 कैसे 400 आएगा देखिए सबसे पहले तो ये 10 है तो यहाँ 10 लिखा फिर इनटू का साइन लगाया फिर 20 लगाया यहाँ पे 20 लिख दिया अब upon four into eight यही है ना तो अब देखिए होगा क्या ये फोर इंटू एट है तो ये मैंने कर दिया फोर इंटू एट तो ये देखिए अब होगा क्या इसमें सबसे पहले तो क्या करेगा ये कि डिवाइड करेगा तो यहां से देख रहे हैं ये डिवाइड होगा ये दोनों नंबर्स डिवाइड होंगे यानी बीस में चार का भाग दे दिया जाएगा डिवाइड कर दिया जाएगा तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा फाइव आएगा अब फाइव में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा टेन से तो फिफ्टी आएगा और फिफ्टी में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा एट से तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा फोर हंड्रेड ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं तो इस तरह से ये आंसर आएगा अब देखिए ये फोर हंड्रेड आ भी गया तो क्लियर है ना ये बात तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आए पूछा जाए तो आप इसी तरह का जवाब देंगे और ये लिब्रा कैल्क में नहीं एक्सेल में भी पूछा जा सकता है और अगर एक्सेल में पूछा जाए तो भी आपको यही जवाब देना है ठीक है